夫まだ朝だから145ヤードいい感じじゃない音良かったよあ木に当たったちょっと当たったあいい感じじゃないちょっと短いか大丈夫 ぱ早いよ早い night. った戻った戻った戻ったうん、うん、ちょっとあんま良くないです結構放題です、はい多いんじゃない内装